Ljudi moji, dobrodošli u novi video. Danas sam sa vama i želim da vam pokažem kako eh, da brzo lako skinete FIFA 22. Eh, a već vidjet ćete kako. Idete u Google Chrome. Kucate LD Player. prava aplikacija, to je ovo ovdje što vam izađe. Idite download LD player, ja sam ga već skinuo, neću da ga skidam. Uh, čim se skine idete opet, neću ovdje da izađem, exit. Uh, kada se skine, ćete, mislim ja sam stavio novu fasciklu, imam i ovdje, ali ovdje neće da mi radi. Uh, idete, mislim, u fasciklu bam tu start idete start ne znam koliko ste mogli da vidite brzo je lako 5 minuta posao dobro nije 5 minuta baš ali 15 minuta um, ajde 94% čemu se učita, vidjet ćete Google Play aplikaciju. Mislim, Google Play, razumete, sad će mi pomoći LD Play. Morat ću još jednom da odem. Meni sad neće, idete, znači, u Player, uđete u Google Play prodavnicu, ako ne, nisu logovali, naravno logujte se. Što uh, logujete, evo meni se pokreće, Ne Ide. 앱 얼마나 했죠? Тентурайте. Google Play prodavnica. Kucate FIFA, FIFA 22. Prva stavka. Ko vam izađe, to je FIFA 22. Tu kliknete idete in, download install, što piše. Nije bitno. Meni neće da radi. Tako da, to je to um, jest da ćete malo da začekate da su logoje, ali evo moj sve lice. znači ovako izgleda LD player, kao što vidite. Ovo ovdje što sada pokazujem, LD player, tako, će da vam izađe. <coughs> Pardon, bio sam bolestan. E <clears throat> ovo je tlamče, mislim. O, GTA 5 ako mislite da radi, ne radi uopšte. E, mogu da se prijavim. Evo. Tu uopšte ne radi. Nemojte da mi... evo. Nema, neće da radi. Moram da imam... Uh, prostor. Evo su cijeli klub. Install. Neće, neće da radi. Tako da ljudi moji to je to od videa. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste ovo brzo i lako. Like, share, sub, kom. Ti mi padne telefon pa držim. Tako da ovo je brzo i lako na laptopu. Za čas. ali ne znam... Ako ne znam kako da instalirate preko Google, samo preko Google, da uputite FIFA. Ja zva to ne, nisam bravo, tako da like što su u kom. Vidimo se sljedećem videu tada i lep pozdrav i čao. Ovo je brzo lako. Neće da mi radi žučnik na laptopu pa sam mora preko telefona. E, telefonom snimam laptop i vam pokazujem. Ćao.